Всем привет, желтый мужик. Ребят, вы можете меня спросить, на кой ляд я оставляю вот эту кошмарную э, запись э, трансляции? Это ж позорище, непрофессионализм. А, а вот, вот возвращаемся к вопросу. Вот даже такие, казалось бы, казалось бы, для кого-то, для многих простые вещи – тренировать. Тренировать. А, вот я еще в этом не разобрался. Но в чем плюс? Сейчас я разбираясь, сразу э, пишу некие, некие банальные элементарные алгоритмы. С чем я столкнулся? Вот когда я настраивал элементарно ABS, а у нас на курсе как бы есть урок, как настроить, то все пятое, десятое. Я там одну галочку не мог отжать. Парадокс в том, что э, сегодня ко мне девушка обратилась с тем, что она, ну, блин, ну никак АБС не может этот, включить трансляцию с АБС. Вот. Ну, косяк полный. Причем она там обращалась уже в чате, и тренеру, и бла-бла-бла-бла. Все надавали кучу советов. Она смотрела видео обучающее. Просто отсутствует один элементарный вопрос – и как часто бывает, что когда мы проскакиваем а, какой-то этап, уходим вперед, то вот то простое элементарное, оно теряется. И когда ты уже потом пишешь какой-то видеоурок, какую-то эту самую обучалку, да что там, ну это же элементарно, что бы там писать. Да нифига не элементарно, существует огромное количество вещей, базовых, элементарных, которые пока не сделаешь. Сегодня девушка проковырялась, с часу дня. И вот э, в 10 часов мы с ней только встретились и разобрались за 5 минут. На что нажимать? Да, мы потом начали с трансляцией разбираться. Бред полный. У меня она тоже, видите, не пошла. Но это отдельная тема. Я к чему говорю? Что на самом деле а, а, в своем обучении, когда, а, я вот говорю, что да, я готовлю ребят к э, онлайнам, к вебинарам и так далее, и так далее. Вот. И э, у меня такая некая пентаграмма, как, которая состоит из того, что э, мы изучаем элементарную тех часть, потом изучаем, как э, разобраться словом, как подготовить сам текст, как подготовить себя, связь с текстом, потом уже включается энергия, мимика, тело. А, вот, и публичное выступление это такой, знаете, пирог, состоящий из а, ряда элементов. Причем, мы говорим, неуверенность, страх и так далее. Ситуация какая? Когда человек, человек не, не, не боится, не, непонятно, чего, чего, он не боится конкретно того, чего он не знает, где он чувствует слабость. И вот моя задача как тренера просканировать человека, где у него провис, и вот эту часть поднять. И когда человек разбирается и доводит до автоматизма какие-то навыки, начиная с клавиш, заканчивая тем, куда смотреть в камеру и как сидеть в камере, страх сам по себе уходит. Страх – это неизвестность. Ты не знаешь, какую ты реакцию получишь на какую-то ситуацию. И ты этого не знаешь, и ты этого опасаешься. Вот. По поводу технических заморочек, вот таких, как вот такого непрофессионализма – Тут два варианта. Либо я сам разбираюсь и говорю, ребята, вот я прошел это, это делается вот так-то, так-то элементарно. Либо есть и у меня, и у вас технические специалисты, нормальные, к которым можно обратиться за помощью. Которые за 10 минут разъяснят, что и как. И не нужно сидеть там за этим сутки двое. Вот. Вот такая мысль. Все. <laughs> Это была ночная размышлялка от Желтого. А эту кошмарную запись я оставлю. В любом случае, ребят, если вам моя мысль как бы отзывается, если вы тоже имеете некие проблемы какие-то, ну, во-первых, конечно же, лайк, благодарность, что я еще не сплю. Ну вот. И в комментариях, ну, если если не стесняетесь, пишите в комментариях. Если как бы, ну, есть какие-то затыки внутренние, да, ну, я прекрасно это понимаю, напишите мне в личку, с чем сталкиваетесь, с какой проблемой, на что ушло у вас, например, там 2-3-4 часа разбираться, блин, и ты как баран сидишь, думаешь, неужели тут ее такой тупой? У меня такое бывает. Очень часто. <laughs> Ладно, ребятки, всего хорошего. Завтра, завтра 23 февраля. Вау, вау, мужики, всех поздравляю. Девчонки, вам тоже не, не перенапрягайтесь там с нами. Особо не надо. Труселя купите и ладно. Вот. Ну, те девчонки, которые служили, тоже с, праздник, с праздником. Все, ребятки, лайк, комментарий, в паблик ко мне. Разберемся, улучшимся, научимся. Давайте так, куда мне махать рукой? Вот так и делаю, да, обычно? Бум.